Eso, deja de quemarme el chaleco, eco. A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela. A Mandela, a Mandela. Nilagay mo sarap yung ice cream? Kumain ka ba? Hindi. Sigurado ka? Hindi ka kumain ng ice cream? Alam ba kung kanino yon? Hindi. Hindi mo pa na alam eh, bakit kinain mo? Hindi ko kakain. <laughs> Hindi mo kinain? Tara dito. Tara dito. Tumingin ka sa camera. Tara. Tignan ko tumingin ka muna sa camera. Kumain ka ng ice cream, hindi? Wala na Saan kayo nakatira? Sa bahay. Oo nga, saan lugar? Sorry. Sorry ah. Kupang Purok 2, Zone 8, Antipolo City. Wow. Lupang ano? Lupang ano? Kupang. Okay. Ano ba ang trabaho ng papa? Wala po. Asan ang papa? Pilay ang paa. <laughs> Lasinggero kasi siya. so, lasinggero. Tapos, Namaga ang paa. bakit? Bakit namaga? maga? Nahulog o napila? Bakit? Ganun talaga yun pag naglalasing po siya, namamaga ang kanyang paa. Ah, pa, magbago ka na. Magpahinga ka lang dyan. Manood ka. Artista to. <laughs> Sino kasama ipakilala sa amin? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang nanay kong disposa, si Nanay Sita. <laughs> Love doesn't exist, but when you came. You brought me out of the shell. You gave the world to me, and before I Better give me that money.